state state دولت ایالت حالت وضعیت چگونگی state Emma lives in New York State. Emma lives in New York State. Emma خانومی به نام Emma lives زندگی می کند. دوستان نگفتم leave. live live یعنی زندگی کردن ایش بین ای و ا live یعنی زندگی کردن lives یعنی زندگی می کند in در نیویورک نیویورک که ایالت یا شهر نیویورک state ایالت دقت بکنید تلفظ state استیت نیست اولش ا نداره state یعنی دولت ایالت یا وضعیت یا چگونگی اما lives in New York اما در ایالت نیویورک زندگی می کند. اما lives in New York State. اما lives in New York State. I am not in a state to drive. I'm not in a state to drive. I am not یعنی من نیستم. In در A state یک حالت state در اینجا به معنی حالت یا وضعیت این state یعنی در یک حالت to drive که رانندگی کنم drive یعنی راندن یا رانندگی کردن I'm not in a state من در این حالت نیستم در یک حالتی نیستم to drive که رانندگی کنم مثلا یا سرگیجه داره یا حالا خوابالوده یا هر اتفاقی که براش افتاده I'm not in a state to drive من در حالتی نیستم که رانندگی کنم. I'm not in a state to drive. I'm not in a state to drive.